फिर से नया बच्चा ना पूरा अखाड़ा का बच्चा ना कर सबको इकट्ठा करो हम्म। जो जो भेज देंगे भैया हाँ पच्चीस लाख रुपए की जीम कितना की पच्चीस लाख रुपए नई आधुनिक एक नंबर पच्चीस लाख रुपए को खाली जीम को सामान सामान खाली घर नहीं बढ़ाना है घर अलग से बनाएगा हाँ।